bábára rẹ̀ yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi o faradà ìṣòro rẹ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dà rẹ pàdé faradà ìṣòro rẹ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dà rẹ yóò jẹ́ kí o gbàgbé rẹ̀ yóò jẹ́ kí o gbàgbé ohun ìbànújẹ́ yóò fẹ́ rí sí ọ lẹ́nu kí o gbé ọ sókè bíi ti Jósẹ́fù kí o gbé ọ sókè bíi ti Jósẹ́fù ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ fún dáradára àwọn tó fẹ́ràn Ọlọ́run tí a pè nípa ìlérí Ọlọ́run rántí pé ó ti ṣètò ayé rẹ Ọlọ́run yóò yan ìpín rere fún ọ. amójú ẹ̀rọ mi ò tí ì rí mọ̀lẹ́bí amójú ẹ̀rọ láyẹmí kankan níbí ní pàtàkì jùlọ ìyàwó wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ wọn ń kẹ́kọ̀ọ́ ní òkè òkun ìyàwó wọn kò sì sí nílé fún ìdí kan tàbí èkejì. ṣẹ́rí ipò tí wọ́n wà yìí ipò ẹlẹ́gẹ́ ni o iṣẹ́ abẹ tá a ṣe fún wọn gbẹ̀yìn a ò rí kókó kan gbámú nínú ẹ̀ ìmọ̀ àtàwọn ẹlẹ́gbẹ̀rún tá a dẹjọ́ sọ̀rọ̀ láti fẹ́nu kò pé a ti gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ abẹ míì fún wọn ni. Hmm, ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ̀síwájú mo ṣetán láti san gbogbo owó tí ẹ bá fẹ́ gbà. a mọ̀ pé máa sanwó ṣùgbọ́n a nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn mẹ̀lẹ́bí wọn láti lè tẹ̀síwájú ń wá nǹkan ṣe sí. ọ̀dà náà ẹ ṣe gan. ọmọ bí ọ̀rọ̀ ọláyẹmí. mojú ọ̀rọ̀ ara yẹn ṣẹ́rí tí mo bá ti ń fi abẹ yìí ha yín lẹ́sẹ̀ tàbí mo fi ń gun yín tẹ́ bá ti mọ ohun tí mò ń ṣe lára kẹ́ ṣẹ́jú sí mi ẹ ti gbọ́. bá fẹ́ gbà. àwa náà jẹ́ èyí. ẹ sà ti sa ipa yín. àwa náà a máa sa ipa wa. ẹ ṣùgbọ́n mo ṣe àkíyèsí wípé kò ní ìmọ̀lára abẹ ní ẹsẹ̀ rẹ̀ ṣé kìí ṣe ah. wípé. èrò ẹ̀rọ mo ṣe ń ṣàwọn ìwádìí mi lọ́wọ́ ṣé náà ṣé tó bá ti ń ṣe ìwádìí yẹn tí kò bá ti ní ìmọ̀lára abẹ láti ẹsẹ̀ ti dé ìtàn ìyẹn fi hàn pé iṣan ibẹ̀ yẹn ti kú nìyẹn ah. ètò ìfihàn pé ó ti rẹ̀ ẹ́ láti eegun ẹ̀yìn dé ìsàlẹ̀ tó já sí wípé kò ní lè dárìn fúnra rẹ̀ tí ó bá ní ẹnìkan tó dì í mú. ọlọ́run mi ò ṣé ọ̀rẹ́ mi kò wá nílé dìde lórí ibùsùn rẹ̀ mọ́ nìyí. àmójú ẹ̀rọ ẹ máa gbàdúrà fún wọn ni. àgbàlá mi ò ẹni ìbá wa gbà àwa náà a máa fà pàṣẹ wa ẹ ṣe gan. torí ọ̀rọ̀ yóò tojú sùn. ṣé ó túmọ̀ sí pé ọláyẹmí kò ní lè fi ẹsẹ̀ rẹ̀ rìn mọ́ láéláé nìyẹn? ah yóò nílò ẹni tí yóò máa fún ní oúnjẹ yóò nira fún un gan-an kò sẹ́ni tó mọ ibi tí ìyàwó rẹ̀ wà a ti wá a títí kò sẹ́ni tó mọ ibi tí ó wà hmm. tí a bá tilẹ̀ gba nọ́ọ̀sì tàbí ọmọ ọ̀dọ́ ọkùnrin láti máa bójútó àìsí ìyàwó rẹ̀ níbẹ̀ kò ní lè mú ara rẹ̀ tètè yá kí n sọ òótọ́ kò tilẹ̀ yé mi mọ́ mo rò pé mo ní láti ní sùúrù fúnra mi hmm, mo gbọ́dọ̀ ṣàwárí aya ọláyẹmí ní gbogbo ọ̀nà. Ah, wọ́n ní mi ò ní sọ bí tí Bùkọ́lá wà fún yín dídán ni. aláwa ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ bí tó wà fún wa. ṣé mo wí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a máa wá síbí nìyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ ibi tí Bùkọ́lá wà fún wa torí èmi ni mò ń tọ́jú àwọn ọmọ àti àbúrò mi ẹ jọ̀ọ́. inú wa yóò dùn tẹ́ bá lè sọ ibi tó wà fún wa mà á ti dààmú gan lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́. ṣé ọ̀rọ̀ ilé jù báyìí lọ ni mo ní mi ò ní sọ ibi tí Bùkọ́lá wà fún yín ó yá ọ̀nà ni a ní ẹ máa wọ́ lọ. ẹ jọ̀ọ́ kò bá àti ẹ̀ ṣe tàwọn ọmọ rẹ̀ kẹ́ ẹ rò ẹ sọ fún ibi tó wà fún wa. ẹ jọ̀ọ́. ẹ jọ̀ọ́. báwo lẹ ṣe mọ ibi ta ló sọ fún yín pé ibi ni mò ń gbé. arábìnrin kò sóhun tó farasin lábẹ́ ọ̀run a ṣe ìwádìí wa finifini a sì rí gbọ́ pé ibi ni ibùgbé rẹ. ó dà ẹ káàbọ̀ ṣùgbọ́n ẹ má sọ fún ọkọ mi pé ibi ni mò ń gbé mi ò fẹ́ fi ojú mi méjèèjì mi ò fẹ́ fi rí mọ́ láì àti láì a sì mú ìròyìn wá fún ọ láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. <laughs> ìròyìn ẹjọ mi ò fẹ́ gbọ́ ohunkóhun láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. ọkọ rẹ mà ní ìjàmbá ọkọ. ìjàmbá ọkọ ìjàmbá ọkọ níbo ló wà báyìí. arábìnrin má bàánú jẹ́ ó wà láàyè lẹ́yìn tó kó jáde níbi ibùjókòó rẹ̀ ó ń fi ìtara wá ọ kiri lásìkò yìí ló ní ìjàmbá ọkọ̀ tó sọ di ẹni tí kò lè fi ẹsẹ̀ rẹ̀ rìn mọ́ tó wá ń fi kẹ̀kẹ́ rìn. àsìkò ẹkún kan lélẹ́yìn àsìkò tá a máa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nìyí. gbogbo ìṣòro tí ọkọ mi ń là kọjá yìí kò tọ́ sí kò tọ́ sí rárá. arábìnrin a ti ta okòwò ọkọ rẹ jí òun ló ní ìpín ìdókòwò tí ó pọ̀ jù ó sì ti yàn gẹ́gẹ́ bí alága. <laughs> èmi. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ àwa ti rọ̀gbà yìí ká à ń retí kí o darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo aláwòrẹ́rìn ní ìkẹyìn. èmi èmi àsìkò tí ọkọ rẹ àti àwọn ọmọ rẹ nílò rẹ nìyí. Ah. òótọ́ ni. Ah. lóòótọ́. Ah mi ò tiẹ̀ mọ ohun tó gbé mi wọ̀ mi ò tiẹ̀ lè ṣàlàyé kò yẹ kí n fi yín sílẹ̀ èmi ni mo fa gbogbo ìṣòro tó bá yí yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi ẹ dáríjì mi. ìdí tó fi lọ́ọ́ yé mi mo rí i pé ara nìyàn púpọ̀ ìdí tí mo fi ń wọ kiri nìyẹn bí kò má bàa ṣèṣe ibi tí mo sì ti ń ṣe léyìí ah. ó ti dá ó ti dá mo fẹ́ kí iye ó bá mi fojú sí iléeṣẹ́ yìí ara mi ò gbókun mọ́ láti ṣe gbogbo iṣẹ́ náà mọ́. èmi ni mo jẹ̀bi gbogbo ọ̀rọ̀ náà èmi ni mo jẹ̀bi màá gba iṣẹ́ náà ṣe. mo gbà ládùúrà wípé iṣẹ́ náà gbéra sọ lẹ́ẹ̀kan sí. àmín. ó ti dá dìde jókòó. ó ti dà gbogbo nǹkan padà lọ́wọ́ dà. hello ta ni. Ah, cosmas lórúkọ tèmi o ọ̀rẹ́ mi ń kọ́ kí ni kí n ṣe fún ẹ. ó dàbí ìpè ẹ̀ṣẹ̀ bínú o ẹ dáríjì mi kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo mo fẹ́ ran ẹbí yìí lọ́wọ́ ni mo fẹ́ kémi àtẹ̀yìn pàdé níbì kan tí a ti lè jọ jókòó ká sọ̀rọ̀ ká lè mọ ọ̀nà tí mo lè gbà láti fi owó ran ẹbí yín lọ́wọ́. kí n pàdé ẹ níbi ìkọ̀kọ̀ kí n pàdé ẹ níbi ìkọ̀kọ̀ ṣé o rò pé ìkan lára àwọn obìnrin tẹjọ máa ń ṣe ìranù kiri ni mí ni. kò wá rí bẹ́ẹ̀ màdá ẹ ṣì mí gbọ́ ni. wo kò mọ nǹkan tó ń sọ rárá. hello hello hello. ó ti o olólùfẹ́ mi èyí tún le ó kà mọ̀ mọ́ ó gan tí ọ ah, má gbọ́ àbájáde ètò iṣẹ́ fún oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ní iléeṣẹ́ yìí fi hàn wípé ìdá àádọ́rin nínú ọgọ́rùn-ún ní èrè tó ti gun orí ìdókòwò wa ìyẹn nìkan kọ́ o wọ́n tún ní èrè kí a tó yọ owó orí ti pọ̀ sí ní ìdá àádọ́rùn-ún nínú ọgọ́rùn-ún ah, wọ́n tún wá ní pé ìdá àádọ́rin nínú gbèsè wa ni a ti san ó ti o <laughs> mi ò gbàgbọ́. iṣẹ́ olúwa ni. aya mi pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí yìí èrè púpọ̀ nílé iṣẹ́ yìí máa ní lẹ́yìn ọdún yìí o ah, lóòótọ́ ìròyìn yìí múnú mi dùn O sì wù mí lórí èyí ló fi hàn aya mi wípé o ti ṣe iṣẹ́ takuntakun láti rí i pé o gbé ilé iṣẹ́ yìí kúrò nínú ẹ̀rọ̀fọ̀ ó sì ti gbé ìpadà sórí àpáta ó ṣe aya mi ohun ìwúrí ló jẹ́ fún mi lọ́jọ́kọjọ́ o ó ṣe. ẹ ṣe olólùfẹ́ mi fún oríyìn tí ẹ gbé fún mi mo mọ̀ pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn olúwa iléeṣẹ́ náà yóò máa gbèrú sí i. àmín àmín àmín lórúkọ jésù a ò ṣe aya mi ah, ah, ó ti ọ̀. ìgbà wo ni gbogbo èyí yóò wá tó pé. ẹbí dókítà àtúnṣan. ní agbára ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. Hmm. ọkọ̀ òfurufú fẹ́ kí ẹ wá ṣe àbẹ̀wò ojúkojú bí wọ́n ṣe ń to ẹ̀yà ara ọkọ̀ òfurufú náà pọ̀ ní ilé-iṣẹ́ náà wọ́n ti sì fi àyè sílẹ̀ fún yín nínú ọkọ̀ tó ń lọ sílùú Faransé ní òwúrọ̀ ọ̀la. ṣé àwọn ènìyàn yìí rò pé ẹ̀rọ ni mí ni mo dé láti ìlú Jámánì ní alẹ́ àná wọ́n tún fẹ́ kí n lọ sí ìlú Faransé ní àárọ̀ ọ̀la kò lè ṣeé ṣe kò lè ṣeé ṣe mo ní láti sún ìrìn àjò náà síwájú wọ́n fẹ́ kí ẹrin ìrìnàjò náà kankan mà àwọn tó ń ṣe ọkọ̀ òfurufú náà lè má tètè gbé tiwa wá tí ẹ kò bá yọjú sí wọn ìyẹn túmọ̀ sí pípàdánù àwọn owó tí ì bá wọlé fún wa. òótọ́ ló sọ òótọ́ ló sọ. mo ní láti lọ sí ìpàdé àwọn lọ́gàlọ́gà ibi iṣẹ́ wa ó dára bẹ́ẹ̀ mà kẹ́ sì má gbàgbé mà pé ọ̀gá àgbà ilé ìfowópamọ́ megaforce yóò máa retí yín ní ìpàdé tí ẹjọ́ fẹnu kò sí aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ òní. tó bá ti yá kó rán mi létí. mo gbọ́ mà. jọba mi sọ fún awakọ̀ mi kó múra sílẹ̀. ọ̀gá ọ̀gá ọ̀gá kẹ́mi kẹ́mi ọ̀gá àgbọn kankan. olúwa wà lórí ìtẹ́ ah, ó ṣe wù. Hm. dáná olúwa ń gbàkóso. Hm. adẹ́rù bẹ́ẹ̀ wà wà lórí ìtẹ́. dókítà ah, hm, báwo dẹ̀ ni. ẹ á kùn wọn lóorun ni wọ́n ti ń ṣe àwọn wàhálà púpọ̀ láti ọjọ́ pípẹ́ a ń ṣe àwọn ìwádìí wa àti àyẹ̀wò ṣùgbọ́n ìyówù bá já sí náà wàhálà tán ṣe náà ló fà á. mo lérò pé wọn ò ní ẹ̀jẹ̀ ríro pé ẹ̀fúnpá wọn ò ga. ẹ oríṣiríṣi nǹkan ló lè fa ẹ̀jẹ̀ ríro ṣùgbọ́n ó ti yájù láti sọ pàtó báyìí. mo ṣàkíyèsí wípé wọ́n fi àmì ìbéèrè sí jẹjẹrẹ nínú àwọn ìwé àyẹ̀wò wọn tí kì í ṣe wípé. ẹ àmì ìbéèrè tẹ̀rí yẹn torí àyè ń ṣe àwọn ìwádìí ni. kò sí nǹkan kan ẹ fọkàn balẹ̀ mo mo lérò pé kò ń ṣe nǹkan tó máa lera o. <laughs> mo lérò bẹ́ẹ̀. <laughs> Ah, gẹ́gẹ́ bí òfin àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ wa yìí ah, alága wa tí wọ́n jẹ́ ah, onípín ìdókòwò tó pọ̀ jù wọ́n ní láti yan ẹlòmíràn sí ipò alákòóso àgbà tí ara wọn kò yá. Hmm. Hmm. ìpinnu yìí ṣòro fún mi láti ṣe ṣùgbọ́n ìlera ìyàwó mi ṣe pàtàkì ó sì jẹ́ àkọ́kọ́. òótọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn. Hmm. mo ti ro ọ̀rọ̀ náà dáadáa pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ẹ̀yin adarí mo fẹ́ yan àbúrò mi kélé bọ́láyẹmí kí ó sì wà nípò ìyàwó mi náà. alága mi mo wòye wípé ẹ ti yan ẹni tí ó dára àti wípé ó kún ojú òṣùwọ̀n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní ohunkóhun tí ó lòdì sí ẹni tí ẹ yàn àbí. bẹ́ẹ̀ mo lérò wípé ẹni tí èèyàn yìí ò ṣe iṣẹ́ takuntakun bí ìyáàfin ọláyẹmí èmi ò rí nǹkan tó lòdì sí. ẹni tí alága yàn ó mọ ìpèníjà tó wà níwájú rẹ̀ láì ṣiyèméjì á kú ojú ìwọ̀n ipò tí a yàn sí. ọlọ́run wà láàfíà lọ́lọ́run wà ọlọ́run wà láàfíà. jọ̀wọ́ ṣe ìwé àtira táyà tuntun mẹ́rin sí ọkọ̀ jíìpù mi ọ̀gá kò ju oṣù méjì lọ tí ara táyà ẹsẹ̀ mútọ̀ náà. ṣé ò ní ṣe ohun tí mo sọ fún ọ. mo gbọ́ sà. Um, ó tún ṣe ìwé láti lọ fún ìrìnàjò ní ìlú London Ontario àti New Zealand wọ́n lo ọ̀sẹ̀ kan ṣùgbọ́n. lábẹ́ àkọlé wo ni kí n fi ìrìn àjò ọ̀hún sí nítorí iléeṣẹ́ ìkò ní ohunkóhun ṣe níbi mẹ́ta tí ẹ dárúkọ sà. Mhm. àwọn wo ni iléeṣẹ́ yìí ń bá ṣe àjọṣepọ̀ ní pàtàkì àwọn tó ń bá aṣọkọ̀ òfurufú nílùú faransé lẹ́yìn èyí àwọn tó ń tajà fún wa ní frankfurti nílùú germany. ọ̀rọ̀ yé mi ó fẹ́ máa darí iléeṣẹ́ yìí àbí kó sọ mí di múgùn tẹ́ ẹ máa dà kiri. ẹ má bínú sà. ọjọ́ tí o bá tún tako àṣẹ mi níléeṣẹ́ yìí iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rẹ nìyẹn. bọ́ ẹ má bínú sà. fẹ́ hmm? mi ìmọ̀ àmọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ilé iṣẹ́ mà ti jẹ gbèsè ó ti o kò má lè ṣe ojúṣe rẹ̀ mọ́ inú ẹ̀ wò. Ah. Ah. Ah, ọlọ́run mi o olólùfẹ́ mi ìnákùná Caleb ló fa gbogbo àdánù yìí o. ṣe rántí wípé ilé yìí wà lára àwọn tí a fi dúró fún ẹ̀yáwó tí a fi gbé ilé iṣẹ́ dìde ṣe rántí. Hmm. ní báyìí tí ó ti fẹnu ba ìdúró mo ti ń gbìyànjú láti fi eléyìí pamọ́ fún ọ lánàá òde yìí ní ilé iṣẹ́ ìfowópamọ́ mú ìwé yìí wá tí wọ́n sọ fún wa pé tí a kò bá tètè sanwó padà pé wọn yóò gbé eléyìí wọn lu ilé wa ní gbàǹjo. Ah! ó ti o ó ti o ó ti o wo wo wo wo wo n kò fẹ́ kó o ṣe ara rẹ ní wàhálà kankan ṣé o rántí pé o ṣẹ̀ ń jáde kúrò ní àìsàn kan ni n kò sì fẹ́ kó o tún lọ fa àìsàn mi lẹ́sẹ̀ o ṣé o ti gbọ́. ẹ wo ó dùn mí. Hmm ó dùn mí pé gbogbo wàhálà mi ti já sásán. ó ti o ah. wàhálà ẹ ò ní já sásán owó ọba òkè wà lórí ìtẹ́ kó padà òun ló ṣe tẹ̀tẹ̀lẹ̀ a tún ṣe mí sí. Bukola Bukola Bukola èmi ló mọ̀ pé ẹ gan-an ó jẹ́ jíngìrì kúrò nínú oorun rẹ̀ ṣé o fẹ́ kí jésù kristi gan sọ̀kalẹ̀ lọ́wọ́ ara rẹ̀ kí o tó mọ̀ wípé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn kan ló ń dènà ìtẹ̀síwájú rẹ ni. àǹtí ṣíṣe àkóso ilé iṣẹ́ kì í ṣe ti ẹnìkan a ní láti fi àwọn èèyàn síbẹ̀ àwọn èèyàn tí a gba ẹ̀rí wọn jẹ́ gbogbo wọn yóò sì máa lọ déédéé. <laughs> ìṣòro tí ìwọ àti ọkọ rẹ ní ni pé ẹ ti gbàgbọ́ wípé ìgbàkígbà tẹ bá mú èjì mọ́ èjì ó gbọ́dọ̀ já sí ẹ̀rín aláàbà ah! tó bá rí bẹ́ẹ̀ báwo ni àwọn kan ṣe ń jáde pẹ̀lú èsì ẹ̀ẹ́ta tàbí èjì tàbí ọ̀kan Bùkọ́lá ayé tí à ń gbénú ẹ̀ yìí kì í ṣe ayé tó pé ah! Jésù Kristi gan jẹ́rìí sí i ìdí nìyí tí wọ́n fi kàn mágbélébù. <laughs> àǹtí ohun tó bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ. Ah, ó kárẹ̀ <laughs> inú mi dùn nítorí pé ọpọlọ rẹ ti ń pé wálé Bùkọ́lá nígbà tí ìwọ náà ti gbà pé ayé tí à ń gbénu rẹ kì í ṣe ayé pípé jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ẹ ìṣòro ayé yìí ọ̀nà àbáyọ inú ayé ni a máa ń wá sí mo ti mọ nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n mú ọ lọ rí bàbá àgbàlagbà kan tí ó gbówó ta ni. ìjọ tí ìṣòro kan bá dé iwájú rẹ̀ tí ò rí ọ̀nà àbáyọ. babaláwo ìfidámilójú pé ìjọ òun gan-an lòun ò dágbére fún ayé ẹ̀ẹ́n ah <laughs> o nílò àti rí bí àwọn àgbàlagbà ọkùnrin àti àwọn tí ó wà ní ipò ńlá bí wọ́n ṣe ń wọléwọ̀de nínú ilé bàbá òun ah àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run àwọn àgbààgbà òjíṣẹ́ ọlọ́run tí ó bá di alẹ́ àjọ máa ń pàdé níbẹ̀ ni ìdí yìí gan-an ló fi jẹ́ kó dá mi lójú wípé ọlọ́run ló rán bàbá yìí níṣẹ́. <laughs> àǹtí ọkọ mi ò ní fọwọ́ sí yẹn o kò ní nífẹ̀ẹ́ sí rárá rárá kò burú ṣé bí ìṣòro ẹni máa dágbélébu ẹgbẹ́ ẹ ṣé àǹtí. ọ̀gbẹ́ni àìná ẹ wo ẹ máa fún mi láyè díẹ̀ sí ni o gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ṣe rí àsìkò yìí jẹ́ àsìkò tí ó lọ tí ó sì lera díẹ̀ ní gbèsè ayé mi a ti fún ní àsìkò tó pọ̀ tó a máa ní láti ta eléyìí ni ìpinnu yìí wá láti ọ̀dọ̀ alákòóso àgbà àti àwọn ìgbìmọ̀. ẹ ṣe jẹ́ ká ká dúró olúwa mi ọ̀gbẹ́ni àná mo nígbàgbọ́ nínú agbára ọlọ́run wípé bí olúwa bá ṣe fẹ́ ó yẹ ká lè bá ìpín oṣooṣù nínú sísan owó yìí padà ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ àìdá ẹ̀ ṣe jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yìí ní ìtúbí ìnùbí ẹ jẹ́ àsán tọmọlúwàbí àbí. ẹ jìnnà aláìmí kò sí nǹkan tá a máa sọ ní ìtúbí ìnùbí níbẹ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣe ní ọ̀rọ̀ ti ara wa wọ́n fi iṣẹ́ ìran wa ni àdéhùn láti jẹ ẹ má gbà á láàyè ṣe wà lánàá. ó dìgbà. ẹ ṣe ó dàbọ̀. ó dàbọ̀ sà. ó dàbọ̀. ọ̀rẹ́ mi ìfàmì ó ràn ní tòótọ́ ìfàmìíràn láìsí owó ìbínú ni <laughs> ǹjẹ́ o ti wá rí ohun tí mo sọ fún ẹ báyìí ìwọ ìwọ <laughs> ó dáa a ó rí a ó rí. <laughs> ọlọ́run mi yóò gbà mí lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́mìí kà. Hmm. mo sá gbogbo ipá mi. Hmm láti rí wípé iléeṣẹ́ wa ó bọ́ ní oko gbèsè ó sì dùn mí pé ìlera mi kò gbé kánkán mọ́ ah. nísinsìnyí a tún fẹ́ pàdánù ilé wa àti àwọn ohun ìní wa tá a fi gbogbo ọjọ́ ayé wa ṣiṣẹ́ fún. ṣe mọ́ mi ò mọ́ ọ. Ah. Hmm. mo bá yín kẹ́dùn púpọ̀. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin nìkan kọ́ ni ẹni àkọ́kọ́ tí ó wà lórí ipò báyìí àwọn baba ńlá wa nínú bíbélì àwọn náà ti ní irú èrò ọkàn báyìí sẹ́yìn ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n dúró ṣinṣin wọ́n dúró ti olúwa olúwa pa wọ́n lẹ́rìn ayọ̀ nígbẹ̀yìn ọ̀kan nínú wọn ni jóòbù ẹni tí èmi náà mọ̀ pé mò ń pa ẹ̀ dáadáa Jóòbù pàdánù gbogbo ohun tí ó ní pátá síbẹ̀ kò sẹ́ olúwa ó dúró ti olúwa ọlọ́run sì dá gbogbo eh, ìkójọ rẹ̀ padà fún un ó dá mi lójú wípé ẹ ó yọ̀ nígbẹ̀yìn nítorí pé kí ni ìwé sáàmù sọ pé bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀. pásítọ̀ gbogbo nǹkan ti dàrú gbogbo nǹkan ti dàrú ṣé ló tiẹ̀ dàbẹ́ ni pé kí n mú gbogbo òun lọ sópin pátápátá ó ń ṣe mí bí ẹni pé kí n kú kí n kúkú para mi. Ah, ah, ah, rárá o rárá o rárá o ẹ má ronú bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ kí ìṣòro gbé yín ṣubú ẹ gbọ́dọ̀ máa borí ìṣòro gbogbo ìgbà ni nígbà gbogbo nínú gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ máa yọ̀ ni n kẹ́ mọ̀ yẹn mi ò ní kẹ́ jẹ́ onígbàgbọ́ kò gbóná kò tutù rárá ṣẹ̀rí ìwé ṣe àpọ́stólì orí ogún ẹ̀tọ́ kọkàndínlógún fi yé wa pé a ó sin ọlọ́run pẹ̀lú omijé àti ìdánwò mi. Ah, ṣẹ́rí lóòótọ́ mi ò tiẹ̀ mọ ohun tí n bá ṣe pẹ̀lú ìṣòro níì ìṣòro lọ́hùn-ún so ìmọ̀ <laughs> nǹkan tí màá ṣe. arábìnrin ọláyẹmí ó dá mi lójú pé ẹ ó fi ayọ̀ jẹ́rìí ní orúkọ jésù ẹ gbọ́dọ̀ mọ́kàn ni mo fẹ́ máa lọ ẹ ẹ bá mi kí ọkọ yín tán bá dé. tóbi tóbi. má. yes ma. jọ̀ọ́ bá mi lọ sí ilé ìtajà oògùn kó bá mi ra àwọn oògùn yìí wá. ó ma. jọ̀ọ́ rọra o má sọ àárín. tó ń ṣe láyé kí là ń ṣe láyé méjì lára àwọn ọmọ wa ó ti kú. Ah, títí ò lè gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò lè sọ ayọ̀mẹ́kún kò jára ayé bẹ́ẹ̀ ni kò jẹ́rọ̀ ọ̀run tóbi wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n ti gba ilé lọ́wọ́ wa a ti pàdánù gbogbo dúkìá wa. à ń hùwà òtítọ́ à ń hùwà òdodo à ń san ìdámẹ́wàá wa déédéé àti ọrẹ wa kí wàá ní àǹfààní wípé à ń sin olúwa. Hmm. bí èmi náà ṣe sọ nìyẹn nígbà tí ọkàn mi dàrú àmọ́ mo ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi nítorí pé bíbélì sọ nínú ìwé Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógójì ó ní pé olódodo yè nípa ìgbàgbọ́ ní ṣùgbọ́n tí ó bá ń fà sẹ́yìn inú ọlọ́run kò dùn sí i. olólùfẹ́ mi a lè gba ire látọ̀dọ̀ ọlọ́run ká má gba ìbílẹ̀ kan bí ìgbàgbọ́ ni a nílò ṣebí bíbélì náà sọ ní Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kìíní. ó ní ìgbàgbọ́ ní ìdánilójú ohun tí à ń retí àti ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. bí ẹnikẹ́ni kò bá ní ìgbàgbọ́ kó lè bá Ọlọ́run rìn jìnnà rárá. ọ̀tọ̀ lẹ sọ hmm. kò sí nǹkan tó yẹ kó yà wá lọ́dọ̀ ọlọ́run. <laughs> ṣé àyà mi yà nígbàgbọ́. bàbá Ayọ̀míkú ewu ohun tó tún ṣẹlẹ̀ sí Tóbi <sighs> ohun tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ojú èje lọ gbogbo àwọn àjálù wọ̀nyí kò lè jẹ́ àmúwá ọlọ́run mo mọ̀ dájú pé èṣù ló ń dààmú yín o. Ah. àǹtí àǹtí. ẹ wo àǹtí ah. ẹ wo èrò ọkàn tèmi yàtọ̀ sí tiyín yẹn o nítorí pé bíbélì ni pé àwọn tó bá gbọ́kàn wọn lé olúwa pé wọn yóò tún agbára wọn ṣe àbí. mo mọ̀ mo mọ̀ ṣùgbọ́n mo. àǹtí kí ló lè yà wá àti ìfẹ́ jésù kristi ṣé ìṣòro ni ṣé ikú ni bíbélì nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí pé àwa ju aṣẹ́gun lọ. <laughs> ẹ ń sọ̀rọ̀ báyìí nítorí pé ò tí ì rí ìdàkejì ayé ni o <laughs> èmi mọ àwọn olùṣọ́ àgùntàn àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n gbóná tí wọ́n lè ha bíbélì sórí láti ìwé Genesis dé ìfihàn ṣùgbọ́n lábẹ́ òkùnkùn a máa ń pàdé lọ́dọ̀ bàbá o a máa ń jọjọ́ ń pàdé ń bẹ̀. Ah. ta ni bàbá. Ah ògbólógbò babaláwo tó gbowó tí mo mọ̀ nílùú ìní kò sí ẹnikẹ́ni mo tuntun sọ kò sí ẹ̀dá alàyè kan tó gbé ìṣòro kan dé ọ̀dọ̀ bàbá tí kò rí ìdáhùn sí ìṣòro náà lọ́gán à bó ti wù kí ìṣòro ọ̀hún le tó. ẹ̀hẹ́n kí ni kí lẹ wá ń sọ ń sẹ. nǹkan tí mò ń sọ ni pé ẹ má jà àṣìyèméjì mọ́ ń mú yín lọ́dọ̀ bàbá òun báyìí. ó ti o ó ti o àǹtí ó ti ẹ wò lórí ìlérí olúwa ni àwa dúró lé. ẹ jẹ́ amúra ṣiṣẹ́ yìí o ẹ jẹ́ amúra ẹ tò búlọ́ọ̀kì yẹn dáadáa o má jẹ́ kó fọ́ ọ àkànjì ó yá ó yá ó yá sáré síbí ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bí ọ̀lẹ down down down down máa rọra o ẹ tò dáadáa o. á sì sinmi ó yá ó yá ó yá ó yá ẹja ṣiṣẹ́. ọlọ́run ọba mo mọ̀ pé ẹ̀mí kan ti sọnù láti ọwọ́ mi ṣùgbọ́n jọ̀wọ́ dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí jẹ́ kí ọkàn ọmọdébìnrin náà sùn re tú àwọn òbí rẹ̀ lára dì wọ́n mú lásìkò ìrora àti ìbìnújẹ́ bàbá dáríjì mí kí o sì forí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. tóbi tóbi za àlejò kan dúró díẹ̀ ní yàrá ìgbàlejò ni a máa tẹ̀lé mi. mo gbọ́ sà. ẹ ṣiṣẹ́ dáadáa o mo ń bọ̀ o. nípa ìlérí olúwa rántí pé ó ti ṣètò ayé rẹ ọ̀rẹ́ ọlọ́run ó ti yan ìpín rẹ. àwọn àlejò ẹnu tóbi mọ́mí dùn láti rí ẹ. à ń ti rù gan o ah, ibi kì í ṣe ibi tó dára rárá. kì í ṣe ibi tó dára. dádì ní kí n máa kí ẹ. dádì ṣàlàáfíà wọn wà. àlàáfíà ni dádì wá. ṣé kò sí nǹkan kan. kò sí nǹkan kan tóbi. mọ́mí ẹ má sọkún. tóbi. ẹ má sọkún mọ́. tóbi. tóbi. ẹ má sọkún. ṣẹ́rí àwọn iṣan wọ̀nyẹn ti bàjẹ́ gan hmm. àti pẹ̀lú pàápàá àwọn oògùn tá a fún mẹ́ta ni pé kò ṣiṣẹ́ rárá. nítorí ìdí èyí a ní láti ṣe nǹkan ní kíákíákíá báyìí a ní láti wá ìrànlọ́wọ́ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa iṣan lókè òkun. òkè kìnìún. bẹ́ẹ̀ ni ìdí èyí ni pé kò sí àwọn ẹ̀rọ tá a lè lò fún irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí. Ah ọlọ́run mi kí ni kí n ṣe. dókítà. arábìnrin. ṣebí ẹ̀yin náà mọ gbogbo ìṣòro tí à ń là kọjá níbo ni ká ti rí owó fún ìtọ́jú ní òkè òkun ẹbí ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ gbogbo wọn náà ti kọ̀ wá sílẹ̀ a ò ní ẹnikẹ́ni àfi ọlọ́run dókítà ẹ jọ̀wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ah, mo kẹ́dùn fún yín gan gidi mo dẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ìtinú rárá. gbàtọ́jú lọ́dọ̀ ẹ̀ kí ló dé tán sunkún. o o ọkùnrin tó jókòó sórí kẹ̀kẹ́ yẹn. ẹ mo pàdé wọn sìn. sẹ́rí ọ̀pá yìí tó fi ṣèṣe wọn ò lè tọ́jú ẹ̀ ń bí ìlú òyìnbó ló ti lè gbàtọ́jú tó péye wọn ò dẹ lówó dání. ojú ọkùnrin náà jọ tẹni tí mo mọ̀ rí. ó dàbí ẹni pé mo ti rí ojú yẹn rí níbì kan. onímọ̀ ẹ̀rọ ni. Eh orúkọ ẹ ní Biola Ọláyẹmí. Bíọ́lá Ọláyẹmí. ẹ mọ̀ rí níbì kan ni. Hmm, ní sùúrù o ó dàbí ẹni pé mo rántí. mo ń bọ̀ jẹ́ kí n wádìí ná mo ń bọ̀. alàgbà. ayọ̀ tó dúró ẹ ní ẹ jọ sà. ẹ dàpọ̀. mo mọ ojú yín níbì kan rí sà. Eh. bẹ́ẹ̀ ah. ó ṣeé ṣe ṣùgbọ́n èmi ò mọ ibẹ̀ ní pàtó. nígbà díẹ̀ sẹ́yìn ẹ gbé mi nínú ọkọ̀ akérò yín lọ sílé ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ní GRA ṣe rántí. gra gra. Ah, ẹ ṣe gan-an ni sà owó náà pé gẹ́rẹ́gẹ́. inú mi ló ń pe owó náà pé pé kò dé. jésù ò ṣe o <laughs> inú mi máa ah. dùn lẹ́yìn o wá. Hmm. ẹ gbà sà. èwo ni eléyìí máa láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn ni. ó ti o <laughs> ó ti ẹ bá ti má ṣe ìyọnu. irọ́ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ yín ní orúkọ olúwa ẹ gbà. ó ti dá ma mi ò gbúdọ̀ gbà mi ò gbúdọ̀ gbà ẹ wò ó dà pé mo ti fẹ́ máa lọ wá ah. <laughs> ẹ ṣe gan ni. ẹ gbà. àbá àgbúdọ̀ gbà ah, ẹ ṣe o olúwa ṣe o. ẹ ṣe o irú yín ṣọ̀wọ́n. àpò ọjọ́ yẹn sà ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta dọ́là ló wà ń ẹ sọ pé kí n ka owó yẹn níṣẹ́jú yín kí n lè fi ní àrídájú pé ẹ mú nǹkan kan níbẹ̀. ah tí mo ṣe ń ka owó yẹn bẹ́ẹ̀ ni mò ń wojú yín torí pé ó jọ mí lójú púpọ̀ tí mo ṣe kà tí mò ń wojú yín bẹ́ẹ̀ ni mò ń rò pé ǹjọ́ ṣeé ṣe kí èèyàn rí owó tó tó báyìí kó dé ẹ̀dá padà fún ẹni tó ní. ọlọ́run ni iṣẹ́ ọlọ́run ni. ẹ jọ mí lójú lọ́jọ́ yẹn o ó ṣòro láti gbàgbọ́ o ṣé pé ọlọ́run lẹ́nu tó wá gba ìtọ́jú lọ́dọ̀ mi láti yí ohun tí ìbàjẹ́ búburú padà sí ayọ̀. bẹ́ẹ̀ ni o. a n tí mo pé ǹjẹ́ mo pé tẹ́ ẹ bá dowó yẹn gbà padà ẹ̀ nílé kọ́ ilé tẹ́ kọ́ yẹn. ah Táyọ̀ bá di ẹdun arinlẹ̀. ọ̀ ká dúpẹ́ fọlọ́run. Ah, hmm. mo jẹ ẹni tó wá gba ìtọ́jú lọ́dọ̀ rẹ mo jẹ wọ́n lọ́pẹ́ gan o. alàgbà màá wá rí wípé ẹ gba ìtọ́jú yẹn ní òkè òkun. arábìnrin ẹ ní sùúrù. bẹ́ẹ̀ni. ó dà òkè òkun àbí kílẹ̀ wí. ní agbára olúwa ẹ máa gba ìtọ́jú yẹn ní òkè òkun. ṣé ẹ wá rí nígbà tí mo bá ń sáré sókè sísàlẹ̀ láti rí wípé mo gba ìwé ìrìnnà yín màá rí dájú wípé ẹ gba ìtọ́jú tí ó péye ní orílẹ̀-èdè yìí kó tó di ọjọ́ tẹ̀ máa lọ arábìnrin ẹ ṣe gan-an ni mo dúpẹ́ olúwa ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ èní yóò san fún yín lọ́nà ìlọ́po tó pọ̀. arábìnrin mi ì tiẹ̀ mọ bí mo ṣe lè dúpẹ́ mi ò mọ bí mo ṣe lè dúpẹ́ fún oore títóbi yìí ah oore bàǹtàbàǹtà yìí olúwa á ràn yín lọ́wọ́. àmín àmín ṣé ẹ mọ̀ pé oore máa ń bi oore ni bẹ́ẹ̀. àní ká máa ṣe rere. èmi kò lè ṣe kẹ́mi má yin olúwa èmi kò lè ṣe kẹ́mi má yin olúwa bàbá mi morrer. irú ọ̀rẹ́ wo ni a nínú Jésù Kristi Jésù fẹ́ràn wa ó fẹ́ràn wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ló ṣe sọ pé ohunkóhun tí ẹ bá béèrè ní orúkọ mi èmi ó ṣe kí ni èmi ó ṣe ǹjẹ́ kí lòun fẹ́ èló ni òun fẹ́ ṣé òǹgbẹ́ngbẹ́ ọ́ bí Jésù wípé ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí òǹgbẹ́ngbẹ́ èmi ó sì fún yín ní kí ni omi ìyè ìwé ìfihàn orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ ara tí ó sì mú ẹ̀jẹ̀ ọmọ ènìyàn yóò yè láéláé. inú mi dùn láti rí ọ àṣàbí. ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ rọra ẹ rọra ẹ̀gbọ́n gbà ó lélẹ ìbẹ̀rẹ̀. ẹ àìpẹ́ náà ló bẹ̀rẹ̀. ó dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ rọ́yàn sí mi. mo ti lo àgbo mo sì ní ìdánilójú pé kò ní pẹ́ lọ a nílò láti fòyà. <coughs> tó mi ṣe tó mi ṣe. ó bá mi jọ̀wọ́ bomi fún ìyá rẹ. bí mo ti ń wí lọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀gbọ́n mi èmi ò lọ sọ́dọ̀ ìfàgbèmí láti lọ bèrè nípa Abíọ́lá mo lọ láti wá ààbò fún ẹbí tèmi àti fún rere ẹbí mi nígbà tí ọ̀rọ̀ Bíọ́lá jẹ̀ jáde. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi. bó ṣe bó ṣe rí nù. kò jókòó ma. ó ṣe ọmọ mi. ẹ jọ tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ rẹ. aláwo náà sọ wípé kí á bá wa sọ̀rọ̀ nítorí àwọn ẹni ibi ayé wọ́n fẹ́ kí òun àti ẹbí rẹ̀ kí ó kú kán sì gbà wọn kúrò lórí ilẹ̀ alàyè. Ah. Ifágbèmí sọ wípé àwọn tí ó ṣẹ̀ sọ wípé àwọn kò lè dáríjì ah. wípé kò lè rìn mọ́ láéláé àti pàápàá tí ò bá ṣọ́ra wa o a ó fọwọ́ wa sí o. Ah, irọ́ ọlọ́mọ jẹ́ kí ni ìwúlò mi láyé nígbà tí àbúrò mi bá ń kú ìjọ wo ni Bíọ́lá tó fẹ́ ṣe gbogbo ta ni kò ṣe báyìí torí Ọlọ́run. ẹrọra ẹ̀gbọ́n mi ẹrọra ẹrọra ẹ̀gbọ́n mi. ẹ àṣàbí ó ní láti lọ sí ọ̀dọ̀ Bíọ́lá o kó lọ ṣe àlàyé gbogbo tí Fágbèmí sọ yìí ah, ṣé o mọ̀ pé ara mi ò le. èmi èmi ò lọ o ṣé ẹ ti gbàgbé nígbà tí a bá sọ̀rọ̀ níjọ́sí ipe kí ó wá sí abúlé kí o wá rí bàbá bó ṣe dójú tì wá kó fọwọ́ mú jésù rẹ̀ tó dì mú kó fọwọ́ mú jésù rẹ̀ àbí kí ló ń pè. nítorí náà yín èèyàn mi nínú olúwa ó lè yí ipò tí wà báyìí padà nítorí náà kí ni òun dúró dè ní ìgbà gbogbo nínú olúwa bá òkè iwájú rẹ sọ̀rọ̀ kí o sì wípé kó ṣí ipò padà nítorí náà ní báyìí ẹ̀mí mọ́ kò lè bá ọ yí ipò ẹ padà o àyàfi tí o bá ṣetán láti fi ẹnu ara rẹ yí padà fún ara rẹ ẹmọ kò lè yí padà yíṣe pé ìwọ fúnra rẹ o ṣetán o pin lọ́kàn ara rẹ pé ipò tí mo wà yìí ó sú mi n fẹ́ kó yí padà nígbà náà ni ẹmọ ṣetán láti ṣe kíni láti bọ yí padà nísinsìnyí ohunkóhun tí o bá fẹ́ kó yí padà fi ẹnu ara rẹ yí padà tí ọkọ rẹ bá ń hùwà burú pé ní ọkọ rere tí àwọn ọmọ rẹ bá ń ṣe ìpáǹle bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́ pé ọmọ mi dára wọ́n gbẹ̀kọ́ rántí pé ẹ̀mí ọlọ́run gbénú rẹ o o sì gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ìṣẹ́gun kí o bá lè ṣẹ́gun fáwọn ọmọ rẹ tí ara rẹ kò bá le sọ pé ara mi le bí o bá rí i pé o ò fẹ́ràn jésù kìsì dáadáa kí lè tí o ò ṣe sọ pé jésù kìsì mo fẹ́ràn rẹ mo fẹ́ ọ ẹ̀yin olúwa lógo ẹ̀yin olúwa lógo tí ara rẹ kò bá dá. Ma sọ pé ara mi le koko. ara mi le koko. ara mi le koko. ara mi le koko. ẹyin olúwa lógo. tí o bá fetí sí ìtọ́nisí ẹ̀mọ́ ọlọ́run yóò máa tọ́ ẹ lọ́sàn-án lóru yóò máa tọ́ ìṣiṣẹ́ rẹ. Margaret Margaret ò ah, rí nǹkan tí mo rí ni. kì í ṣe ohun tí o fẹ́. ò rí amójú ẹ̀rọ ńlá yẹmí ni ló ka ọlọ́run lára kò sí ohun tí ọ̀gá ń fẹ́ o iṣẹ́ ah, ah. ohun tí o fẹ́ mi ò tiẹ̀ dámọ̀ da mo gbọ́ pé ilé ẹ̀ ti dàrú mo gbọ́ pé ilé ẹ̀ ti dàrú pé ìṣòro ńlá bá àánú ẹ̀ ṣe mí. ìdí èyí tí o fi gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kí ẹ̀mí mọ́ kó máa eh, dáyọ̀ rẹ̀ nígbà tí nǹkan ń dùn fún wọn tọkọtaya wọn náà gbéraga eh, wọ́n rò pé àwọn nìkan náà dáyé fún àánú wọn ò tiẹ̀ ṣe mí. o ní láti gba ohun tí èṣù fẹ́ kó wù kí àwọn èèyàn kọ́gbọ́n kó wọ àṣìṣe tí wọ́n ṣe kó fi kọ́gbọ́n nítorí náà kí ni òun dúró fún wo ní láti gbọ́ ohun tí sàtánì fẹ́ tó pé jésù kristi olúwa wa òun fúnra rẹ̀ ò gba ohun tí sàtánì fẹ́ pé kó gbà ni lẹ́yìn tí lázaro ti kú lọ́jọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin jésù kristi wá sí kíni ó jí dìde pé pé jésù kristi gba ohun tí sàtánì fẹ́ ni yóò nìkan fi sílẹ̀ kan lọ wò kan wọ́n kú ti sín ó parí náà nìyẹn ṣùgbọ́n jésù kristi ò gbà wọ́n gbà jésù kristi ò ti gbà tí sàtánì gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ gbà fún sàtánì gbogbo alámọ́ tí èṣù máa parí ìrírí ayé gbẹ̀yìn ayé ẹ̀sìn inú àjókù ni nítorí ìdí yìí ó jẹ́ ká máa jẹ́rìí tí ó tọ́ ká máa jẹ́rìí rere ẹ̀yin olúwa lógo ẹ̀yin olúwa lógo ẹgbẹ́ ọlọ́run ká. Bukola, mo wà ń bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. wo jọ pé sinmi létí mo fẹ́ gbọ́ iṣẹ́ abẹ tí ọkọ mi lọ ṣe ní òkè òkun ó ní àṣeyọrí. inú mi dùn gidigidi o. iṣẹ́ ọlọ́run mi ò tiẹ̀ fọkàn sí rárá dókítà tó fi dá wọn lójú wípé ó sì máa fi ẹsẹ̀ méjèèjì yìí rìn inú mi máa dùn o àmọ́ kí nìkan ṣe nǹkan mi lóminú àǹtí kí ni tán ni olúwa ti ṣe ohun rere fún wa ṣé ló yẹ ká máa yọ̀ àìsàn jẹjẹrẹ tó ń ba ẹ fi ń bà mí lọ́kàn jẹ́. hello olólùfẹ́ mi ẹ káàárọ̀. bàbá Yọ̀mí kún ẹ̀yin nìyẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ sí ilé ìjọsìn ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ohun yín há. òtútù tó wà ní báyìí ni báwo dẹ̀ ni àti àwọn ará ilé lọ́hùn. àlàáfíà ni a wà mo róye wípé inú yín ń dùn gan. ah inú mi dùn o inú mi dùn gidigidi gan ni o wo Túndé ọkọ yín ká ṣe pè mí níwọ̀nba ìṣẹ́jú díẹ̀ sẹ́yìn láti fi tó mi létí wípé ìyàwó òun ṣẹ̀ bí ìbẹ́rin. ẹ̀ẹ́ ìbẹ́rin a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọkùnrin àbí obìnrin. ah wo ò lè gbàgbọ́ ọkùnrin méjì àti obìnrin méjì. ẹ̀ẹ́ hallelujah yínká wá ń kọ́. Hmm, ó sì wà nílé ìwòsàn wọ́n máa tó yọ̀ǹda ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta sí ibi tàwa yìí nítorí yóò bímọ láyọ̀ àti àlàáfíà kò sí wàhálà àti ìdààmú kankan rárá. <laughs> bàbá àgbà àwọn ìbẹ́rin adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run jésù ṣe o. <laughs> ó ṣe ẹ kú oríire o màmá àgbà àwọn ìbẹ́rin <laughs> Túndé wá ń kọ́ báyìí. Ẹ ó wà lẹ́nu iṣẹ́ ẹ bíi nǹkan bíi ìrìn wákàtí kan síbí báyìí ni. Ẹ máa ní kó pè ẹ́ ní kété tó bá dé ìyẹn ń kọ́. Ó dára, màmá retí ìpè rẹ̀. Ó dáa, jẹ́ kí n máa lọ, màá tún pè ẹ́ padà. Ẹ ṣé. Mo nífẹ̀ẹ́ gan ni o. Èmi náà nífẹ̀ẹ́ yín o. Ó dàbọ̀. Ah, arábìnrin mo ti ń wáyé káàkiri tipẹ́tipẹ́. wo yàgò fún mi kó jẹ́ kí n kọjá yàgò. mo wá tọrọ àforíjì ni mo gbọ́ pé báǹkì ti gba ilé yín. ṣé o wá fi wá ṣe yẹn ni ṣé bí wọn náà ló ṣokùnfà gbogbo ìṣòro tó wà tó wà nínú ayé wa báyìí. kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo ẹ gbà sọ̀wédowó yìí mílíọ̀nù náà ogún náírà ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ́ọ́ fi san gbèsè tẹ́ jẹ ní báǹkì kẹ́ lè gbalé yín padà ẹ gbà ẹ gbà ẹ tètè lọ kí báńkì tó ta lé yín. ẹ wo ojú tì mí láti dúró níwájú yín màá máa pè yín. ìbànújẹ́ yóò fẹ́ gbé ọ sókè bíi ti Joseph. a ṣe àṣìṣe. bíbò. ó burú o ṣe é rántí amójú ẹ̀rọ láyẹmí tí a gbé lọ sílé ẹjọ́. bẹ́ẹ̀ ni èyí tí ilé ẹjọ́ dá láre nítorí kò sí ẹ̀rí tí ó dájú. àwọn ìwé ẹrù tó béèrè fún ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni o ah! pẹ̀lú ìwé ẹ̀bẹ̀ pé wọ́n ṣe àṣìṣe láti kó àwọn ẹrù lọ sí orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire nítorí ìdàrúdàpọ̀ tó wáyé nígbà tí wọ́n kọ àpọ́nlé sórí ẹrù náà. Ah! mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ránṣẹ́ sí amójú ẹ̀rọ ọláyẹmí kan láti wá gba àwọn ẹrù rẹ̀ ni. Ah! n kò mọ̀ pé ọkùnrin kan náà ni a gbé lọ sí ilé ẹjọ́. Oh! Hmm? mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ báyìí pé ọlọ́run ló dá sí ọ̀rọ̀ ọkùnrin náà nítorí pé n kò lérò pé mo lè jẹ̀bi ẹjọ́ náà. bíbélì sọ wípé fún ẹnikẹ́ni tí ó bá ní ìforítì èrè ńlá ń bẹ èyí ni ìlérí olúwa tí yóò múṣẹ. mo gbàgbọ́ ọ̀gá. Ah! ẹ máa ká san ohun ẹ̀yìn ọ̀gá aṣọ́bodè. ẹ ká sùn. èwo la tún ṣe o wọn lè ránṣẹ́ pè wá. ẹ ká sùn ẹ ká lákọ̀ọ́kọ́ náà. a fẹ́ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ pé a gbé yín lọ sí ilé ẹjọ́. àwọn ẹrù tí ẹ ránṣẹ́ sí ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwọn ilé ọkọ̀ ojú omi tí wọ́n fi ẹrù náà ránṣẹ́ ni wọ́n ṣe wọ́n ṣe àbámọ̀ lórí ẹrù náà wọ́n á fi ẹrù yín ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Côte d'Ivoire ṣùgbọ́n o iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú omi náà fi ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún dọ́là ránṣẹ́ sí yín gẹ́gẹ́ bí gbàmábìínú wọ́n sì sọ fún wa pé kí a san gbogbo owó tí ó bá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àṣìṣe fún yín lórí iṣẹ́ náà ìdí èyí ni a ṣe ránṣẹ́ pè yín pé kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ dáríjì wá kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ má bínú. Ah, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ àwọn ajẹnirun olúwa ń dá gbogbo èkó lọ wa padà a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. àlàáfíà lọ́lọ́run wá ọlọ́run àlàáfíà lọ́lọ́run wá o. ta ni o ah basi máa wọlé bọ̀ máa wọlé bọ̀. ọ̀gá àwọn iléeṣẹ́ Eagle Korea service wọ́n mú lẹ́tà fún yín sir. Eagle Korea services. yes sir. Ah, ah. <sighs> o ṣe màá O ní tiẹ̀. kò tí o kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ ah, ah. <laughs> àbójú mi tán mi ni aya mi olólùfẹ́ mi má bọ̀ má bọ̀ má bọ̀ ah <laughs> èmi nìkan máa gbọ́ léyìí o. ṣé kò sí o. ara mi ò lè rí iléeṣẹ́ tó ṣe irú ọkọ̀ òfurufú wa ló kọ mm. lẹ́tà yìí o àwọn iléeṣẹ́ náà kọ lẹ́tà láti bẹ̀bẹ̀ fún àwọn àléébù tí wọ́n rí lára irú ọkọ̀ òfurufú wa yẹn iléeṣẹ́ náà sì ṣetán láti san gbogbo gbèsè tí àtúnṣe tí àwọn tó ra ọkọ̀ náà bá jẹ ètò yìí sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀ múlẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti gbé ọkọ̀ òfurufú náà fún wa. Mm. kí ló wá túmọ̀ sí. eléyìí túmọ̀ sí wípé àwọn iléeṣẹ́ náà yóò san gbogbo gbèsè látàrí gbígbẹ́sẹ̀ tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ọkọ̀ náà ìyẹn ni pé a gba gbogbo ọkọ̀ òfurufú wa padà. Ah! ṣé gbàgbọ́ ah! olúwa mi mo yìn mo yìn ológo. kò tí ì tán o olólùfẹ́ mi. wá gbọ́ eléyìí o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá san gbogbo gbèsè yìí tán ẹ wọn yóò wá gba gbogbo ọkọ̀ àlòkù yìí padà wọn wá gbé ọkọ̀ òfurufú tuntun yánranyánran fún wa. wo orin dídùn yìí ni orin àkọ́kọ́ tí wọn ò gbọ́ lẹ́yìn ọdún tó pọ̀ sẹ́yìn. àtẹ̀mí pàápàá. Ah! olúwa ò ṣe o olúwa ò ṣe o wá wò. lẹ́tà mi rèlè ó dàbí pé wọ́n ló ní ilé yìí. Ah, ah. bàbá jẹ́ kí orin dídùn yìí kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀síwájú nínú ayé mi o. ẹ̀ẹ́ ah ah ah ah orin èyí tún dùn jù yẹn lọ. èwo tún nìyẹn èsì àyẹ̀wò inú mi tí mo ṣe ní ìjẹta rèé. wà wà kí ló wà nínú èsì náà. ó sọ wípé kò sí àmì jẹjẹrẹ ní inú mi mọ́. irọ́ ni irọ́ ni. a ah! àní ó sọ wípé kò sí àmì jẹjẹrẹ ní inú mi mọ́. ẹ iṣẹ́ ìyanu gbáà ah! lè yo olúwa o. Hmm. oníṣẹ́ ara lọ́lọ́. Ah! ọba tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu. ọ̀nà ara ni olúwa fi mú gbogbo àìlera wa lọ olúwa àwa yóò máa yìn ọ́ hmm. àwa yóò máa gbé ọ̀gá hmm. eléyìí kọjá òye ènìyàn. bẹ́ẹ̀ni wo aya mi èyí ń já sí pé olúwa ń kó gbogbo àkólọ wa láti iye ọdún tí àwọn kòkòrò ajẹ nínú tibẹ̀ ní jẹ gbogbo ìkórè òkè wa. ní báyìí a wà ní ọ̀pọ̀ láti jẹ hmm. kí a sì ní ìtẹ̀lọ́rùn. olúwa àwa yìn ọ́ àwa má rí dìímà ní iṣẹ́ yín àwa ò mọ̀ yìn títí ayérayé. Ah àbúrò eléyìí ni a ti di ẹni ìpàtì a di ẹni ìgbàgbé a wá di ẹni yẹ̀yẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wọ́n fi wá ṣẹlẹ́yà lójijì ní alẹ́ ọjọ́ kan olúwa sì yí gbogbo rẹ̀ padà. àdúpẹ́. a olúwa kí ló ha ṣòro fún yín láti ṣe. kò sí. ohun kan ṣoṣo sí lọ́lọ́run wá látọ̀dọ̀ wa o ká máa yin orúkọ rẹ̀ mímọ́ olúwa yìn ọ́. ọba àwọn ọba arúgbó ọjọ́ àdàgbà má pààrọ̀ òyìgìyìgì olóòrùn mímọ́ mímọ́ mọ́mí mọ́mí ah tóbi mọ́mí tóbi. wọ́n ti dá mi sílẹ̀. báwo ló ṣe débí. Ah, mọ́mí ẹ wò wọ́n ti dáríjì ẹ̀. wọ́n ti dáríjì mi. wọ́n ti dáríjì ẹ̀. wọ́n ti dáríjì mi. ẹ̀yin olúwa lógo. ògo. ẹ̀yin olúwa lógo. ògo. tóbi tóbi tóbi. ṣé ká lọ bá dájú? láti láti bọ́. láti láti bọ́. bí bàtàn ìṣòro yìí bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run nígbà tí ó di àṣálẹ́ wọ́n gbé onírúurú àwọn ènìyàn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ <laughs> àwọn aláìsàn àwọn tó ní ẹ̀mí èṣù òwò aláìsàn òwò wọn sùn olúwa ó mú aláìsàn lára dá ó sì lé gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù lé wọn jáde bákan náà a fẹ́ kó jẹ́wọ́ títóbi agbára rẹ ọmọ rẹ wà níwájú rẹ olúwa olúwa bá mi wò sàn olúwa bá mi wò ó sàn àní gbogbo ohun tó ń jẹ́ àìsàn nínú ara rẹ̀ olúwa bá mi lé wọn jáde olúwa bá mi lé wọn jáde mo mọ̀ wípé kò sí ohun tí ìwọ ọba àlàyé kò lè ṣe òkú lásàrò tó ti kú fún ọjọ́ mẹ́rin ó jí dìde olúwa bá mi jí ọmọ rẹ dìde olúwa jí ọmọ rẹ dìde olúwa jí ọmọ rẹ dìde. leléyìí iṣẹ́ ìyanu leléyìí. ìyanu lọ́lọ́run mi ìyanu lọ́lọ́run mi ìyanu ìyanu ìyanu lọ́lọ́run ayé rà. ọlọ́run àlàáfíà lọ́lọ́run wá ọlọ́run àlàáfíà lọ́lọ́run wá o. bàbá ti ṣe o bàbá ti ṣe o bàbá ti ṣe o ohun tó ń bà wá lẹ́rù bàbá ti ṣe o ohun tó ń fọwọ́ aláyà bàbá ti ṣe o ó ti ṣe. kí ló ṣẹlẹ̀. Hmm, bàbá yomi kún hmm? ìyanu ti ṣẹlẹ̀. kí ló wí. ìyanu ti ṣẹlẹ̀. báwo. ayọ̀míkún ti jí sáyé. o tó kí ló wí. ayọ̀míkún hmm. kò sí lórí ẹ̀rọ aṣọ ẹ̀mí ró mọ́ ó ti jí sáyé. ayọ̀míkún ò sí ní orí ẹ̀rọ aṣọ ẹ̀mí mọ́ báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ ó ṣàṣẹlẹ̀ lọ́sàn mo mọ̀ wípé ọlọ́run mo ní ìgbàgbọ́ wípé ọlọ́run ló ṣe é. Ah. Ah. ọlọ́run mi ọlọ́run mi ẹ ti dára jù ìyanu lọ̀rọ̀ rẹ ìyanu lọ̀rọ̀ rẹ ìyanu lọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run ayérayé olúwa ti ń sọ gbogbo ohun tí ìṣèjọba di ọ̀tun olólùfẹ́ mi ó a lè ṣe é pé gbogbo àwọn àlá tí mo lá níwọ̀n bí ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ló ti wá ń wá sí ìmúṣẹ báyìí. Ah. kí ni mo wà láyé fún ẹ ṣe tí n kò ti kú mọ́ ìyá mi nínú kí ni ọlọ́run dá ẹ̀mí mi sí fún ẹ ṣe tó ti fún mi ní ọrọ̀ àti ìdẹ̀ra láti sọ mí di aláìní. kí ènìyàn má lówó lọ́wọ́ rárá sàn ju kí ó lówó rí kí ó tún wá padà tòṣì ah, kí ni ìwà láyé mi já mọ́ ọlọ́run ọlọ́run gba ẹ̀mí mi mo fẹ́ kú nítorí ohun tí mo bẹ̀rù jù láyé ló ń ṣẹlẹ̀ sí mi yìí mo ń sin ọlọ́run mo sì ń bọ̀wọ̀ fún un ní gbogbo ìgbà mo ń san ìdá mẹ́wàá mo náwó lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ọ mo ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi mo sì gba jésù kristi ní olúwa àti olùgbàlà mi èyí ṣe tó fi wá fi mí sínú ìṣòro ńlá yìí. ọlọ́run àwọn ọmọ ogun kórìíra àwọn tí ó ń ṣògo nínú ara wọn tí o bá fẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ìwọ kọ́ ni yóò pàṣẹ fún ọ òun ni ó ń láti pàṣẹ fún ọ. ṣé ẹ mọ èrò ọkàn mi ni. ẹ̀bùn ni. Ah. Mo ti la ìpọ́njú kọjá. Ìdánwò àti àìní. Síbẹ̀ n kò ṣe ohun tó yẹ kó mú ìpọ́njú àti wàhálà tí mò ń là kọjá yìí bá mi. Ẹ́n? Kò sí ẹnikẹ́ni, mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí i, kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè bá Ọlọ́run ja ìjàjàborí tí ó sì lè borí rẹ̀. Ta ni ènìyàn? ènìyàn tí a bí nínú obìnrin fún ìgbà kúkúrú pẹ̀lú wàhálà àti ìlà ìlò. mo rí i dájú wípé ẹ ní ìdáhùn sí gbogbo ìbéèrè mi mo sì wòye wípé ìbákúkú sàn kí n bá yín sọ̀rọ̀ fún ara mi tààrà. bẹ́ẹ̀ni béèrè béèrè rẹ. ìjìyà yìí pọ̀ fún mi tó bá jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ni kí ó kúkú mú ẹ̀mí mi lọ́gán yìí kí n lè ráyè lọ sinmi. <laughs> ènìyàn dàbí òdòdó tí a gé tí ó ń sá lọ bí òjìji tí ò lè tẹ̀síwájú ìwọ kò lè pàṣẹ fún Ọlọ́run láti gba ẹ̀mí rẹ bí o kò ṣe lè pàṣẹ fún Ọlọ́run pé kí ó mú oòrùn kí ó ràn lálẹ́ o jẹ́ onígbàgbọ́ kúkúrú. ṣùgbọ́n mo fẹ́ lọ alàgbà ẹ̀yin dà mo sì ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ẹ̀yin. wọ́n kàn sọ fún mi pé Bankole Òkìkí Olú ló wà nídìí gbogbo àjálù wọ̀nyí tàbí ó lè jẹ́ Bọ̀dé tí mo dá lẹ́kun pé kó má ṣe oògùn owó. tàbí ó lè jẹ́ àwọn ẹbí mi ní abúlé hmm. mo tún lérò pé ó lè jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ bàbá ìyàwó mi tí ó bínú pé a kò fún òun ní ẹ̀bùn ọdún ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn hmm. ṣùgbọ́n kí ni ìdí kí ni ìdí tí ìbá fi fa gbogbo wàhálà yìí fún wa. ọmọ mi ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn wọ̀nyí kọ́ ló wà ní òkú rẹ̀ ìgbà wa láyé jẹ́ àsìkò ìdánwò àsìkò inúbíni àti ìyà àsìkò ìfaradà ńlá àti iṣẹ́ àṣekára àsìkò àtúnṣe àti ìmúrasílẹ̀ fún ọjọ́ iwájú tí ó lógo ọmọ mi ìdánwò ìgbàgbọ́ ní ojú yìí mo dánjọ́ wò ó dúró gbọ̀ngbọ̀n nínú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún ọ. ó sẹ́mi nínú ìwé ìpọ́njú rẹ ó ti jẹ́ olóòótọ́ sí mi. lọ́lọ́run wá ọlọ́run àlàáfíà lọ́lọ́run wá o ó ní ètò rere fún ọ ó ní ètò rere fún má ṣe fọkàn sí ìrora rẹ. lólùfẹ́ mi. mo kàn déédéé rí i pé aṣọ mi yí padà. bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí mi náà nìyẹn. kò yé mi. Ah. olúwa kọ sí joshua ó sọ gbogbo ẹ̀gàn tó wà nù joshua dògo ohun tó ń ṣe fún joshua ló ń ṣe fún wa yìí. àdúpẹ́ Ah, ògo ni fún jésù hallelúyà. ọlọ́run má jẹ́ wo ta ló dàbí rẹ̀ ọlọ́run ayérayé ta ló dàbí rẹ̀. dókítà mi ò tiẹ̀ mọ bí mo ṣe lè dúpẹ́ fún ìtọ́jú àti ìfẹ́ tí ẹ fi hàn sí ọmọ mi ayọ̀míkún olúwa dúró tì yín. àmín. dókítà ẹ ṣeun gan-an fún ìtọ́jú yín lórí ọmọ wa mo gbà ládùúrà pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ìwòsàn yìí ọlọ́run àbá ń bùkún fún gbogbo yín. ìdùnnú mi ni màá ayọ̀ mi kún yes màá wá ṣe ìkìlọ̀ fún ọ má ṣe ṣe iṣẹ́ tí ó ní agbára kankan ní àsìkò tí a wà yìí yes kó o sì rántí kó máa lo àwọn oògùn rẹ déédéé bákan náà máa wá fún àyẹ̀wò láti ìgbà dé ìgbà gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ sínú káàdì rẹ̀. ẹ ṣe sá ẹ ṣe sá ẹ ṣe sá gbélé. wàá lọ sí yàrá. ìbànújẹ́ yóò fẹ́ rí tí yọ lẹ́nu ọ̀rẹ́ yóò gbé yọ

ṣé o lè rìn o lè rìn nǹkan ẹ́. olúwa ṣeun kábíyèsí ṣeun. ọlọ́run ṣeun ọlọ́run ṣeun ọlọ́run ṣeun. mi dùn o ayọ̀ mi. àìtí. Bùkọ́lá jẹ́ ọ̀rọ̀ kan wà tí mo fẹ́ sọ fún ẹ o a ní mo bá ọlọ́run pàdé. báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ. ẹ̀yin olúwa lógo. ògo mo rí ọlọ́run nínú àlá mi. kò ní omi fún ọ. Ah! ẹ dákun ẹ fún mi lómi mu. mo ní kò sí omi fún ọ. ẹ jọ̀wọ́ nítorí ọlọ́run ẹ fún mi lómi mu. mo ní kò ní omi fún ẹ máa lọ. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni yóò ṣe rí ní ọjọ́ náà n kò ní fún ọ ní omi bí o kò bá yípadà kúrò nínú ọ̀nà òru rẹ o ti fi wọn ayé para rẹ jẹ́ èmi ní alpha àti omega ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin èmi yóò sì fi omi fún ẹni tí ò gbẹ́ngbẹ́ láti orísun omi ìyè lọ́fẹ̀ẹ́ ẹni tó bá ṣẹ́gun ni yóò jogún àwọn ọmọ yìí èmi yóò sì máa jẹ́ ọlọ́run rẹ̀ òun sì máa jẹ́ ọmọ mi ṣùgbọ́n àwọn ojo àti alágbàgbọ́ àti ẹni àti apànìyàn àti alágbèrè àti oṣó àti abọ̀rìṣà àti àwọn èké gbogbo ni yóò ní ipa tí wọ́n nínú adágún tí ń fi iná àti sùúrù jó èyí ṣe kejì. táwọn àtọ́sí kò ràn mí lọ́wọ́ ohun olúwa nìyẹn òtítọ́ ni ó sọ. nítorí pé òwúrọ̀ kùtù ìjọ́ kejì tí mo lọ rọ́ àlá mi fún olùṣọ́ àgùntàn wa ohun tí òun gan sọ nìyẹn hmm. ó fi yé mi wípé jésù fẹ́ràn mi àti pé ìdí tí ó fi fi ara rẹ̀ hàn mí nínú àlá mi nìyẹn kí n lè bá a ní ìyípadà ọkàn. Bukola. Hmm ìrora ìkọ̀sílẹ̀ tí ọkọ mi kọ̀ mí sílẹ̀ ó bọ̀ mí lójú gidigidi àti wípé àwọn ọmọ mi tí ó wà ní òkè òkun àwọn gan ò rí ohunkóhun ṣe sí ọ̀rọ̀ náà mi ò rí ẹnikẹ́ni bá sọ̀rọ̀ ìwọ náà ni tí mi bá tún máa fi ọkàn hàn ìwọ náà ń la ìṣòro gidigidi kọjá. irú ọ̀rẹ́ wo la ní nínú Jésù ó wà níbẹ̀ fún wa ó yẹ ká kó gbogbo àníyàn wa lé lọ́wọ́ hmm. dípò kí a máa bẹ̀rù lórí wọn. òtítọ́ ni o sọ òtítọ́ ni o sọ o ṣeun àbúrò inú mi dùn. Hmm. ara èyí ni ẹ̀rí mi nínú ìdánwò ìpọ́njú àti ìdẹwò yìí ni ọlọ́run ti fi ọwọ́ tọ́ mi ní ọkàn mo sì di ẹni àmì orúkọ ọlọ́run. nítorí náà ni èmi àti àwọn ìdílé mi ni a ṣe ń dúpẹ́ ní ọjọ́ tòní ẹ bá mi ṣe aleluya. ẹ̀yin ará mi nínú olúwa mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ ohun kan aṣòro fún olúwa láti ṣe bí? kò sí mo gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni níbí yìí lónìí tí ó lè máa la ìdánwò ìdẹwò ìpọ́njú tàbí ìṣòro kọjá pé kí olúwa fún irú ọkàn bẹ́ẹ̀ ní agbára nípasẹ̀ mímọ́ láti borí. àdúrà fún ẹnikẹ́ni tí ó ń la onírúurú ìdánwò kọjá ni a lè rí nínú ìwé róòmù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá èyí tí ó wí pé kí olúwa dúró tì í ní àkókò ìpọ́njú kí olúwa mú ìgbàgbọ́ yín le. mo wá fẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ akọrin wa kí wọ́n kọrin fún wa nítorí pé ó dára ká máa yin olúwa ní ìgbàgbọ́. Maria. kí lẹ́ o lè. nínú ìpọ́njú nínú àdánwò mo gbàdúrà sí ọlọ́run ìrètí kó fi ayọ̀ gbogbo kún mi àlàáfíà ní ìgbà gbogbo kí n lè pọ̀ sí ní ìrètí nípa agbára ẹ̀mí mi. lọ́dọ̀